welcome back with another primary pro tutorial in this tutorial i'm gonna show you or covering time ramping and speed ramping how to use on your project so यसमा हामीलाई अडियो चाहिँदैन अडियो म म्युट गरिदिनेवाला छु यहाँ क्लिक गर्दै एन्ड यहाँनिर टाइम लाइनमा क्लिक गरेर एन्ड आल्टलाई होल्ड गरेर स्क्रोल अप गर्नुभएपछि तपाईँको टाइमलाइन लाइन हुँदै जान्छ एन्ड हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ स्पिड स्पिड ऱ्याम्पिङ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर टाइम लाइनमा क्लिपमा राइट क्लिक गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सो क्लिप्स फ्रेम्स अनि यहाँ टाइम ऱ्याम्पिङ अनि स्पिड हुन्छ यहाँनिर स्पिडमा जाने यो नर्मलाइज गरेर आउँछ यहाँनिर यो जुन यो यदि तपाईँलाई फास्ट चाहिएको छ स्पिड ऱ्याम्पिङको काम चाहिँ के हो भनेपछि या स्लो मोसन गर्छ या फिर फास्ट गराउँछ दुईवटा मध्ये एउटा गर्छ अर्को तरिका हामीले यसमा कि फ्रेमहरू राइट क्लिक गरेर यहाँनिर देख्न सक्छ स्पिड एन्ड डाइरेक्सन चेन्ज गर्न सक्छौँ यसमा मैले अलरेडी भिडियो बताइदिइसकेको छु सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ आइट आई बटनमा आएको होला भिडियो अनि हामीले स्पिड ऱ्याम्पिङ युज गर्दाखेरि के गर्नुपर्ने हुन्छ पेन टुल टुललाई सेलेक्ट गर्नु प्रेस गरेर पनि यसलाई हल्का यहाँनिर त्यो गराइदिन्छु किबोर्डमा पी प्रेस गर्नु भएपछि आउँछ अनि यहाँनिर हामीले एउटा मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँनिर मार्क गर्छु मैले अर्को पनि अनि यसलाई युज गर्दाखेरि फेरि हामी भी प्रेस गर्दै सेलेक्सन टुलमा जान्छौँ अनि देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोललाई होल्ड गर्नु भएपछि तपाईँले यहाँनिर अर्को पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ सर्कल बट हामीलाई सर्कल चाहिएको छैन मैले बताइदिएको छु यदि तपाईँलाई कतै डाउन गर्न छ भने चाहिँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ ए म अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आल्टलाई गरेर मैले यसलाई माथितिर ले लिएर गएपछि स्लो मोसन हुँदैछ किनभने चाहिँ माथि लिगेपछि हाम्रो फ्रेमहरू नजिक हुँदै गएको छ नजिक हुँदै जानुको मतलब हो कि फास्टर भइरहेको छ क्लिप यदि मैले यसलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो सर्कल राख्नुको मैले तपाईँलाई भनिदिइसकेँ पहिले यहाँनिर आल्ट होल्ड गरेर मैले तल लिएर आएपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कि फेरेमहरू यहाँ सर्दै गएको छ यसको मतलब हो कि हाम्रो कि फ्रेम बढ्दै गएको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एक्चुली म भिडियो क्लिपलाई अन गरेर देखाइदिन्छु फर इक्जाम्पलको लागि म यसलाई हटाइदिन्छु एकचोटि फेरि अन्डु गर्छु कन्ट्रोल जे गरेर देख्न सक्नुहुन्छ म सिम्पली आर्टलाई होल्ड गर्दै तपाईँले तल खिच्दै गयो खिच्दै जानु भएपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो टाइम टाइमलाइन पुरा लामो भएको छ यसको मतलब हुन्छ कि यो हाम्रो पुरा स्लो मोसनमा आएको छ हेर्नु म एकचोटि गरिदिन्छु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा फ्रेम स्लो मोसन भएर आएको हुन्छ फेरि आर्टलाई हो तपाईँले आर्टलाई होल्ड गरेर यसलाई माथि लगेर जानु भएपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कि फ्रेम सानो हुन्छ फ्रेमहरू पुरा मतलब टाइम लाइन पुरा सानो हुन जान्छ यहाँनिर म देखिन्छु हल्का यसलाई आर्ट होल्ड गरेर तपाईँले यसलाई स्क्रोल डाउन गर्न सक्नुहुन्छ मैले सर्टकट्सहरू बताइदिइसकेको छु एउटा भिडियोमा मैले यहाँनिर एकचोटि प्ले गरेर हेर्न सकिन्छ यहाँनिर मोर देन फास्टर भएको छ पहिलाभन्दा होप हजुरलाई भिडियो राम्रो लागेको होला राम्रो लागेको छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु एन्ड भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला